असलम गाइस तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का जो कि है रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है बायोलॉजी में क्योंकि बायोलॉजी में तीन चार ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम्स हैं मसलन सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है रेस्पायरेटरी सिस्टम है और एक्सक्रेटरी सिस्टम है ये जो है सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा अमल कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल अमल जो कि मुख्तलिफ अर्गन मिल के परफॉर्म करे उसको हम क्या कहेंगे सिस्टम तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफिनीशन में लिखा हुआ है the body system which is responsible for the exchange of gases between body flip and outer environment is called respiratory system body के अंदर से और बाहर इन्वायरमेंट के बिटवीन हाँ, कोई गैसेस की एक्सचेंज करना गैसेस की एक्सचेंज को क्या कहते हैं उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब यह है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को हम लेते हैं और बाहर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरा एक सिस्टम का डाइग्राम है इसमें मुख्तलिफ आर्गन्स यहाँ पे शामिल हैं आप देख सकते हैं कि नेसल केविटी है फेरेंस है लेरेंस है और ट्रेकिया है ब्रोंकाई है लंग्स हैं और ब्रोंक्यूल्स वगैरह अलविलाई वगैरह हैं तो इसमें से अगर हम देखें तो कोई भी सिस्टम एक ख़ास ट्रैक के थ्रू हो जाता है तो यहाँ पे आप नज़र आपको नज़र आ रहा है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक रिस्पायरेटरी ट्रैक का तो मतलब है वो ट्रैक जिसके ज़रिए से रिस्पायरेशन का अमल होता हो तो यहाँ पे आप देखें एक है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और एक है लोअर रिस्पायरेटरी टेक तो इसका मतलब ये है कि अपर रिस्पायरेटरी टेक का मतलब ये है कि नेसल केविटी के अंदर नोज़ हमारा नोज़ जो है वो और फेरिंग्स ये दोनों जो है अपर रिस्पायरेटरी टेक है और लोअर में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं लेरेंग्स ब्रंकाई ट्रेकिया एंड एलोलाई वगैरह जो है लोअर रिस्पायरेटरी टेक में आते हैं तो मज़ीद हम इन दोनों पे बात करेंगे कि अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है और लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है तो हमने पहले uh, आप लोगों को बताया कि एक अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक का जो है दो पार्ट्स हैं एक नोज दूसरा फेरेंस तो हम इन्हीं दोनों के बारे में भी बात करेंगे कि नोज क्या होता है और फेरेंस क्या होता है नोज़ का तो सबको पता है कि नोज़ जो हमारे नाक को ही कहते हैं यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना रिस्पायरेटरी सिस्टम ये ह्यूमंस की रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं ये आप लोग जहन में रखें और आप वीडियो को स्टॉप करके ये नोट डाउन करें ताकि वीडियो के साथ साथ आप लोगों के पास एक अच्छी सी नोट भी बन जाए तो नोस नोस क्या होता है nose is only externally visible part of the respiratory system nose वो पार्ट है जो कि बाहर से हमें देखने को मिलता है रिस्पायरेटरी सिस्टम के क्योंकि आप देखें तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं फेरेंक्स हो गए लेरेंक्स से आगे ट्रेकिया है और ब्रोंकाई लंग्स वगैरह हैं ये सारे जो हैं ये inner part of the body हैं बॉडी के अंदर हैं सिर्फ नोज़ जो है हमें बाहर से नज़र आने आ, आता है तो ये पहला पॉइंट हो गया कि नोज जो हमें बाहर से ही नज़र आने वाला पहला पार्ट है वाहिद पार्ट है जो कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का पार्ट है और human nose is compose of bones cartilage and fatty acid human bones जो, uh, uh जो है बोन्स पर कार्टलेज पर और फैटी टिश्यूज़ पर जो है यह मुश्तमिल होता है ये इन तीन चीज़ों से बना हुआ होता है और नोज़ के बारे में कि एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ नोज़ और कल नोस्टिल जो एक्सटर्नल ओपनिंग है बाहर की तरफ दो सुराख जो आपको नज़र आते हैं नोज़ की उनको हम क्या कहेंगे नोस्टिल्स ये आपने याद रखने है कि यहाँ लिखा हुआ है नोस्टिल्स और जो इनर हॉलो स्पेसिस या अंदर जो एक केविटी सी बनी हुई है हॉलो उसको हम क्या कहेंगे नेजल केविटीज़ दो हैं तो नेजल केविटीज़ नहीं तो नेजल केविटी इसको हम कहेंगे और the interior part of nasal cavities जो नेजल केविटीज़ की जो अंदर जो पार्ट हैं उनको हम क्या कहेंगे नोस्टिल्स के करीब जो बाहर की तरफ जो करीब अंदर की पार्ट्स को क्या कहेंगे वेस्टिब्यूल्स वेस्टिब्यूल्स में मैंने यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया हुआ कि which contain a network of hairs जो कि वेस्टिब्यूल्स में नेटवर्क ऑफ हेयर्स हैं हमारे जो नाक के अंदर जो बाल जिस जगह पे उगते हैं उसे हम कहेंगे वेस्टिब्यूल्स तो बहुत the nostril and nasal cavity are line by mucus membranes along with cilia यहाँ पे गाइस आप ये याद रखना है कि हमारे जो नाक के अंदर हेयर्स हैं म्यूकस जो है लेयर बने हुए हैं ये चीज़ें जो है और सिलिया ये हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर की इन्वायरमेंट से क्योंकि भाई ये हमें इस रिस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है बाहर से जब हवा के ज़रिए से जो डस्ट पार्टिकल अंदर जाने जाते हैं तो उनको कौन रोकता है हमारे हेयर्स म्यूकस वगैरह रोकते हैं तो हेयर्स कहाँ पे मौजूद होता है वेस्टिब्यूल्स में ये आप लोगों ने याद रखने हैं तो नो ये चार पॉइंट्स आप नोस के लिख लें और फेरेंस क्या होता है pharynx is cone shaped passage है leading from the oral and nasal cavity to the oesophagus and larynx oesophagus जो है हमारे जो खुराक की नाली और सांस की नाली के दरमियान जो चीज़ होती है उसे हम कहेंगे फेरेंस फेरेंस जो है ये दो सिस्टम का पार्ट है ये अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पार्ट ये है कि ये रेस्पायरेटरी सिस्टम का भी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है क्योंकि ये और सोफेगस और लेरेंस यानी कि खून की नाली आ, हमारी सांस की जो नाली है और खुराक की नाली दोनों के दरमियान में मौजूद होता है ये हो गया ये दो पार्ट्स हो गए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अब हम बात करेंगे lower respiratory tract lower respiratory tract क्या होता है हमने कहा था कि नेजल केविटी और फेरेंस ये इस ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और यहाँ से नीचे जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है लेरेंज ट्रेकिया और ब्रोंकाई और ये जो है अलविलाई अलविलाई डग भी कहेंगे इसको हम अलविलाई ये हम बाद में बात करेंगे ये चीज़ें जो है लोअर रेस्पायरेटरी ट्रेक में आता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेरेंज होता क्या है larynx is an main in the airway at the top of the trachea and below of the pharynx ये इसकी लोकेशन के बारे में बात करें आप देखें कि top of the trachea and below of the pharynx यहाँ पे देखें top of the trachea trachea से ऊपर और फेरेंग से नीचे जो है लेरेंग्स मौजूद होता है ये किस चीज़ से बना हुआ होता है कि मसल और कार्टिलेज से ये बना हुआ होता है composed of muscles and cartilage during swallowing swallowing कहेंगे कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो जब वो निगल लेते हैं तो उस चीज़ को उस प्रोसेस किया कहेंगे स्वॉल्विंग तो during swallowing however is raised and epiglottis is press down larynx जो है ये रेस्ट होता है और एपिग्लोटिस जो है प्रेस डाउन होते है इस इसकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वजह से कोई भी लोमा हम खाते हैं कोई फूड हम खाते हैं तो वो सांस की नाली में जाने से रोकता है ये किस चीज़ का काम है किस का काम है लेरिंग्स का तो ये तीन चार पॉइंट्स आप लिखें और इसके बाद है ट्रेकिया ट्रेकिया क्या होता है इसको हम विंड पाइप भी कहेंगे मतलब सांस की नाली उसको हम क्या कहेंगे ट्रेकिया ट्रेकिया यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है तो consist of dense regular tissues and smooth muscle ये डेंस टिश्यू और स्मूथ मसल से बना हुआ होता है इसके बाद जो पार्ट आता है वो है ब्रोंकाई ब्रोंकाई किसे कहेंगे ब्रोंकाई एक सी टाइप का ट्यूब है जो कि आगे से ये आगे से ये ब्रोंकाई आता है कि मतलब दो लंग्स से तो यहाँ पे डिवाइड होते हैं इन यहाँ पे आपको ब्लैक में नज़र आ रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे प्राइमरी प्राइमरी ब्रंकाई ये आगे जाके मज़ीद लंग्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी ब्रंकाई तो भ्रंकाई आगे जाके ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक में ये गुच्छे की शक्ल में एक स्पेस नुमा गुच्छे की शक्ल में आगे मौजूद होते हैं उसको हम कहेंगे अलविलाई मेन जो रेस्पायरेटरी गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ पे होता है लंग्स के अंदर लंग्स के अंदर कहाँ पे होता है अलविलाई में यहाँ पे जो है ये जो आपको गुच्छे की शक्ल में ब्लैक में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसको हम कहेंगे अलविलाई तो इस अलविलाई के अंदर जो है गैसेस की एक्सचेंज होते हैं तो गाइस आप लोगों को यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें हमें सपोर्ट करते रहें और दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं